Ria. Ria. Ria. अरे हाय तुमने उरी देखा क्या अरे क्या देखा ना सजी का शायद बेचता है ना हाँ और विकी कौशल का डायलॉग क्या बस पिक्चर था बस मजा अरे डायलॉग डिलीवरी करता है कितना टाइम लगाती है तो कमा रहे अरे आराम पैसा से पिक्चर एकदम पैसा वाली मजा आता है वो पिक्चर देखने कोई मजा तेरे गाल पे क्या हुआ अरे तुझे तो पता ही है ना आज मेरा ओपन हाउस था हम लोग के स्कूल में ऐसा ओपन हाउस नहीं होता मतलब हम लोग के स्कूल में स्टूडेंट पैरेंट को बताते कि किधर गलती हुई किधर इम्प्रूव कर सकते तो गुस्सा होने का सवाल ही नहीं होता ना गुजरात स्कूल है ना मैं हमारा स्कूल है मेरे स्कूल में भी ऐसा नहीं होता पर तुम लोग के स्कूल में भी हो सकता है ना